কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা নেক ডিজাইন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ